nire herriko jaiak gozatuko ditut. Parekidetasunean ehunduz, errespetuan harremanduz, elkarri zainduz, gozatuko ditut nire herriko jaiak. Sexismoaren kontra, LGTBI fobiaren kontra, arrasakeriaren kontra borrokatuz, gozatuko ditut nire herriko jaiak. Jaigune askea denon artean elkarlanean eraikiz, erasorik gabe, impunetaterik gabe lotzarik gabe, gozatuko ditut nire herriko jaiak. Ni neu izan da, nire bezioen jabe, nire gorputzaren jabe, kalea, gaua eta jaiak, gureak ere direlako,